kita di Jagalci Fish Market. Jagalci Fish Market. Ini the largest fish, fish market di Korea. Market di Korea. Di seluruh Korea. Di seluruh Korea betul. Ini kayaknya mirip sama Sukiji yang ada di Jepang. Yes. Kita akan masuk ke dalam pasar. laut asli Kita mau cobain live octopus di sini yang terkenal di Busan. Ada satu lagi yang menarik. Yang ini masih hidup juga. mau brunch nih di Jakarta Market. Tebak menu brunch kita apa? Tadi udah lihat kan? Ini masih bergerak. Can you see that? Oh my god. Can you see that? Masih gerak-gerak. Oke, semua table di sini makannya ini karena ini adalah special dish yang harus dicoba ini dibutuhkan untuk food lunch kita today kita akan makan ini ayam Oh. Wah. Itu digoyang tuh, digoyang, goyang, Tidak, tidak, digoyang. Ah! Eat that. Ah! Disedot, disedot, <laughs> Off, Brilliant. やった nih makan live octopus sashimi masuk ke dalam ini fish market yang sini ya oh ya by the way satu porsi ini untuk dua dua ukuran octopus gitu harganya sekitar sepuluh ribu won jadi dapat dua ukuran octopus ini saat ini dan untuk sausnya sedianya tiga yang ini tiga saus sama kita dikasih hmm, kacang buat ngilangin rasa octopusnya tapi octopusnya nggak habis kita makan sama ini enak banget recommended Hey, tunggu goyang. masih nyedot. Eh. Taruh di lidah. Biar dia nyedot di lidah. Ah, dia nyedot di lidah. <laughs> yang ini yang ini nyedot nyedotnya kenceng banget. Kenceng banget. Ini yang akan kita masukkan lagi ke oh. dalam mulut. Ush. Look at that. Wow. Oh oh oh. Still moving. y r i a n g Still moving. sama itu sama itu jangan di <laughs> habisin oh habisin eh, masih hidup lagi di sini ya still alive habisin gimana rasanya Eh, lucu rasanya. Enak kan? Enak. Like Enak. Octopus. Dia bergerak-gerak di tanganku. Oh. Menakle itu, mata satu itu dia nyedot, langsung nyedot di itu sensasinya loh. Gracias. masuk harganya kelihatan. itu uh, harganya itu murah soalnya cuma 10.000 untuk dua octopus sedangkan yang lain dijual sekitar 20.000 ada yang 40.000 ada yang 50.000 jadi akhirnya kita balik lagi ke sana lagi cheers kalau terima tantangan aku jangan lupa cobain live sashimi octopus di Busan jangan lupa ya mampir ke Jagal Market betul you guys for watching. If you enjoy the video and enjoy uh, how we eat the life of Toko sashimi, please support us, give like, comment, and share the video. Jangan lupa subscribe juga ya. Thank you. Thank you. Bye bye. bye, -bye.